Mm-hmm. pas regarder à ma condition Esclave du péché Son amour a eu raison et il m'a sauvé Pécheur que j'étais pas regarder à ma condition. Oh, oh, oh. Esclave du péché, son amour a eu raison et il m'a sauvé. moins par mes efforts. Il m'a tendu la main, il m'a appelé, j'ai répondu oui et il m'a sauvé. C'est par sa grâce. fait de moi son enfant par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce. Je suis devenu son enfant. Il n'a pas regardé à ma condition Oh infidèle Esclave du péché Son amour a eu raison et il m'a sauvé Oh pécheur que j'ai n'a pas regardé à ma condition Fidèle au choix hein. Esclave du péché Son amour a eu raison et il m'a sauvé Il m'a tendu la main, il m'a appelé. J'ai répondu oui et il m'a sauvé. C'est par sa grâce, par sa grâce, par sa de moi son enfant par sa grâce, oui, par sa grâce, par sa grâce. Je suis devenu son sauvé. C'est par sa grâce, c'est par sa grâce, par sa grâce. Il a fait de moi son disciple, par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce. devenu sans d'ici justifié, restauré par sa grâce. Il a fait de moi son disciple, justifié, réconcilié. fait de moi sans d'ici par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce. Il a fait de moi sans d'ici.